En primeiro lugar, eh, quero eh, agradecer eh, a dirección eh, da CIGA por nos convitar para podermos eh, participar aquí neste seu oitavo congreso e para tamén poder eu participar aquí neste eh, reunión, neste seminario e transmitimos a nosa solidaridade de clase. Coitamos que este seminario que estamos a celebrar hoxe nos vai brindar oportunidade a todos, e todos nós a nos informarmos sobre a situación e a problemática nos nos diferentes e respectivos países e os problemas que eh, a clase traballadora está a encarar en estes momentos. Eh, no respecto á crise do capitalismo e eh, despois da, da pandemia, Pois, eh, no que o meu país se refere, eh, en Europa eh, e eh, no mundo en xeral, eh, tras a pandemia e a crise de capitalismo é o mesmo. Basicamente, en Chipre, como no resto, esta situación é o que nos establece as nosas prioridades como movimento eh, de loita eh, obreira, eh, eh, que loitamos para todos e todas e non só para a minoría e durante este período do, da pandemia eh, como movimento de clase eh, establecemos o objetivo de colocar a saúde dos eh, traballadores como prioridade para evitar despedimentos e para garantir unha renda eh, suficiente como para ter unha vida digna Oxe oxe, os problemas sociais estánse a agudizar, con cada vez máis inseguridade, cada, máis, cada vez máis eh, desemprego, eh, desequilibrios de forzas no mercado do traballo, no mercado laboral, e, eh, eh, máis vulnerable, vulnerabilidade para os traballadores. E hai cada vez máis desigualdades eh, sociais e eh, que a posibilidade de que se utilice este crise para deregulamentar eh, o mundo laboral eh, novos ataques contra os traballadores e os seus eh, dereitos. É por isto que a nosa primeira prioridade eh, en cuanto eh, como sindicalismo é evitar os despedimentos, para resistirmos a, a desregulamentación do, do traballo e para defendermos eh, os convenios colectivos e para respondermos aos ataques antidemocráticos contra os dereitos eh, e liberdades eh, sindicais. E por isto que exigimos a protección dos dereitos dos traballadores e das traballadoras eh, a través da legislación e vou explicar un pouco a, a experiencia chipriota mediante o os negocios, o, perdón, os convenios colectivos para garantirmos a igualdade en todos os sectores. hoxe por hoxe, até hoxe, podemos asinar estes eh, convenios colectivos para o sector da construción eh, e eh, outras industrias eh, asociadas. Eh, este é o momento de protexermos tamén o noso povo e así exiximos o establecemento dun mecanismo de negociación tripartito con, para establecer un salario mínimo para aqueles persoas que non están cobertos polos convenios colectivos eh, como PEO, como sindicato PEO, eh, non estamos de acordo, non concordamos coa, coa idea dun un salario mínimo básico para todo o mundo e para todos os sectores. O que queremos é que cada sector eh, teña un mecanismo tripartito para negociar este salario mínimo para o seu sector. Tamén exeximos para garantir a superioridade dos eh, convenios colectivos eh, que o traballo eh, por encima, a superioridade eh, por encima dos contratos individuais. E ao mesmo tempo estamos a loitar para medidas para reforzar e ampliar o estado do benestar, o sistema de benestar público, e de saúde pública e de educación pública e tamén para apoiar as persoas eh, eh, xubiladas e as pensións Eh, tamén xa se mencionou outros camaradas, pero segue sendo o mesmo para eh, Chipre e a agudización das desigualdades eh, coa chegada da pandemia, eh, que isto demostrou que o sistema capitalista é incapaz de eh, satisfacer os dereitos e as necesidades dos traballadores, traballadores e do povo en xeral e das clases populares e confirma a necesidade de nos mobilizarmos en tanto quanto traballadores e traballadores para eh, defender a paz, e para loitarmos contra as intervencións imperialistas e as, os conflitos bélicos. É o momento de de, eh, de reforzar a solidaridade e coordinar, coordinar a solidaridade e unidade entre nós para garantir un salarios dignos, eh, convenios eh, colectivos e igualdade eh, mediante uns sectores públicos potentes eh, e eh, igualdade entre homens e mulleres. E hora de loitarmos para unha sociedade que trau no seu centro as persoas e non o lucro. E eh, deixo, a, deixo ali. Moito obrigado pola súa atención e moito obrigado máis unha vez polo convite que se me fixo extensivo para poder estar aquí hoxe. Obrigado.